သာသနာတော်နှစ်2558ကောဇာတက္ကရီ1385ခုနှစ်ဝါဆိုလာဆန်း9ရက်2013ခုနှစ်ဇူလိုင်လ12ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဝတိရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်ဓမ္မသဘင် အခမ်းအနားဝယ်မရန်ကုန်မြို့နယ်မစိုးရိမ်လမ်းတွေနှစ်အမှတ်70ဒီနှစ်ဖက်မိဘများအားရည်စူး၍ဥဆိုင်ဖို့ချစ်ဒေါ်နန်းခမ်းလှိုင်ရွှေအလင်းအိမ်ကားစာပေမိသားစုသာသမီမြေမြင့်တစုတို့၏ အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက်အပိုင်းနှစ် တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်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 အတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟု ကျက်သည်ထားဝယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့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 နမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက် အပိုင်းနှစ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မင်းသားဘဝမှာ29နှစ်တိုင်တိုင်လောင်းတော်တိဋ္ဌမင်းသားဟာစိစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အနေထားတိုင်းချမ်းချမ်းသာသာဘဝခရီးကိုပျော်ပျော်ပါပါမိသားစုဘဝနဲ့ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ရပေမဲ့လို့သူစိတ်ထဲမှာထူးခြားတဲ့ဥတီချက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကဖြစ်ပေါ်နေတယ်သူစိတ်ဓာတ်တွေဟာလူလူနာ လူသေးယဟန်ဆိုတဲ့မြင်ကွင်း၄မျိုးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တမန်ဘဝမှာကျင့်လက်ချင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်လာတော့ဘူး။ခေါင်းထဲမှာဗာစဉ်းစားနေတုံးဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘောဓိယဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေက လွတ်တဲ့လေးလန်းကိုငါသိအောင်လုပ်မယ်သိပြီးတဲ့အခါမှာအများတ attva တွေကိုလည်းပဲဒီလမ်းကြောင်းကိုသိအောင်ပြောပြမယ်ဗုဒ္ဓဘောဓိယငါကိုယ်တိုင်အမှန်တရားကိုသိပြီးတဲ့နောက်အများတ attva တွေသိဖို့အတွက်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတယ်မုတ်တော်မောစီယံ လောကရဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေကအမြဲတမ်းချီးမားတယ်မိသားစုအနှောင်ဖွဲ့စီစိန်ဥစ္စာဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေကနှောင်ဖွဲ့မမသိလောက်အောင်တိမ်မွေ့နူးညံ့ပြီးရုံမထွက်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီရုံမထွက်နိုင်လောက်အောင်နှောင်ဖွဲ့မိနေတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေကငါလွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ငါလွတ်တယ်လို့ တရားတွေကိုလည်းလွတ်စေရမယ်လွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေခေါင်းထဲမှာဝင်နေတယ်ပေါ့တိန်နောတာရယာဒီဘက်ကန်းဟာပြဿနာတွေအမတန်မှကြီးမားဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့အမတန်မှများပြားတယ်မငြိမ်းချမ်းတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဒီဘက်ကန်းကြီးကနေပြီးဟိုဘက်ကန်းကိုငါကူးနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ် တရားတွေကိုလည်းငါနီးထပ်တူဟိုဘက်ကမ်းရောက်အောင်ပို့ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွေးတွေကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတာဒါကြောင့်မို့29နှစ်တာကာလယခင်ကပျော်ပျော်ပါးပါးနေခဲ့တဲ့မိသားစုဘဝသူ့အတွက်မပြောနိုင်ဘူးတနေ့တာအချိန်ကုန်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီစိတ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတော့ နောက်ဆုံးမှာစိတ်ပြေလက်ပြောက်ရုပ်ပြင်ဘက်ကိုဥယျင်နေရှုခင်းကောင်းတဲ့ဥယျင်နေထဲမှာထွက်ပြီးတော့နေပေမဲ့လို့ဒီအတွေးကခေါင်းထဲမှာမပြောက်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြို့တော်ကသတင်းတစ်ခုရောက်လာတယ်။ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရတောရရာမိဖုရားက သားတော်လေးတော်ဖွားမြင်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းလာပို့တယ်သတင်းလာပို့လိုက်တဲ့အခါမှာလွတ်ခနဲ့သူ့နှုတ်ကဘာပြောလိုက်တုံးဆိုယာဟုဇာတောဗန္ဒနာဇာတံငါရဲ့လာဝန်းလို့ဆိုတဲ့ငါရဲ့စီမံချက်အန္တရာယ်ကလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးရနေတဲ့လာပြီဝန်းကြီးတော့နှောက်ရှက်မဲ့ရာဟုဆိုတဲ့အသူနေနတ်ကြီးတော့ပေါ်လာပြီငါစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့မဲ့ဟာတခုတော့ရောက်လာပြန်ပြီလို့စိတ်แท้ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းရုတ်တရက်နှုတ်ကနေထွက်ပြီးတော့ညှီးတွားလိုက်တာတားကလေးမွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့တခါအာယာဟုဇာတောဗန္ဒနာဇာတံ ရာဟုဆိုတာကြီးပေါ်လာပြန်ပြီနှောင်ဖွဲ့တွေရောက်လာပြန်ပြီလို့ဒီစကားပြောပြီးတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့အနေအထားမှာလာပြီးတော့တရင်ပို့တဲ့မင်းစီတမန်တွေကမြို့ထဲပြန်သွားပြီးခမည်းတော်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးစီဝင်ရောက်ခါစားတော့ခမည်းတော်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကငါသားကဘာပြောလိုက်တုံးလို့ဆိုတော့ ယာဟုစာတော်ဗန္ဒနံစာတံလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့သုတ္တရဏမင်းကြီးကအဲ့ဒီယာဟုစာတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုယူပြီးတော့ငါမြေးတော်လေးကိုယာဟုလာလို့မှဲ့မယ်လို့ဆိုပြီးအမိမှဲ့ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့ညီးလိုက်တာပဲเนาะအဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုယူပြီးတော့အမိနာမမှဲ့လိုက်တာအဲ့ဒီမှာ စိတ်ထဲကပျော်ပိုင်းမှုမရှိဘူးနန်းတော်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ဖះအလောင်းတိဋ္ဌမင်းသားရဲ့မျက်နှာဟာအင်တမတီတီကြီးကြီးဖြစ်နေတော့မင်းသားရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေကြတယ်သူ့ရဲ့အချမ်းရံတွေကပျော်လို့ပျော်ညာဆိုပြီးတော့အတိမုတ်ကခုံနေနဲ့ဖះလောင်းကိုဖြေပြောကြတယ် သူကောင်းတဲ့မှာတော့အမြဲတမ်းပဲငါအမှန်သိအောင်လုပ်မယ်သိပြီးရင်တရားတွေကိုလည်းသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတော့သူတို့တီးတာမှုတ်တာတွေစိတ်မဝင်စားတော့မကြခင်ပဲငြိမ်သက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါကျတော့တိဋ္ဌရမင်းသားအိပ်ဆက်သွားပြီဆိုတော့ တိမုတ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းသူ့ရဲ့ရံရော်တွေချွေရံသင်ပင်းတွေကအလုံးဟာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲနော်ခုခေတ်မှာအမျိုးသမီးဆိုင်ဝိုင်းပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးတီးကြမှုတ်ကြဆိုကြကတာအကုန်လုံးအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲကဲသိတဲ့မင်းသားကျိတ်ဆက်သွားပြီအလုံးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေကြတော့ဆိုပြီးတော့ အကယ်၍များနိုးလာရင်ထပ်တီးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီအနေထားတိုင်းသူတို့လဲတိမှုတ်နေတဲ့တူရိယာတွေကိုအသာလေးလက်နဲ့ဖက်ထားပြီးတော့လျှောင်းဆက်လိုက်ကြတယ်မကြခင်ပဲသူတို့လည်းညောင်းညာတော့အိပ်ပျော်သွားကြတယ်လျှက်စင်မီမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ စီမီးပဲထွန်းထားတယ်ပေါ့နန္တာတွေနန္တာစီမှာမိစာတက်ပြီးတော့ထွန်းတဲ့စီမီးတညာလုံးပေါက်ထွန်းတာညာလုံးပေါက်ထွန်းတာမှုံပြပြအလုံးကိုမြင်နေရတယ်ပေါ့ညသကောင်နီးတဲ့အခါကျတော့အရင်အိတ်မောကြသွားတဲ့တိဋ္ဌထမင်းသားကအရင်နိုးလာတယ်ရံရီတော်တွေကတော့ မောမောပန်းပန်းနဲ့အိတ်နေလိုက်ကြတာဟောက်တဲ့လူကဟောက်နော်အမျိုးစုံပစာကြီးတွေဟပြီးတရေတွေကြနေတဲ့လူကချမြင်ခွင်းကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတော့ဖြတ်ခနဲ့နိုးလာတဲ့တိဋ္ဌထမင်းသားဟာရုတ်တရက်ထထိုင်မှုံပြပြမီးရောင်ထဲမှာသူ့ရဲ့ရံရွေတော်ဖြေပြောကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအိတ်ဆက်နေတာကိုကြည့်ပြီး သူ့စိတ်ထဲမှာတုတ်တန်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုချက်ချင်းနန်းတော်ကထွက်ခွာဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားစေတယ်ဒါနဲ့အဲ့ရကထဟိုတစ်ဖက်ကတကားနာမှာအိတ်ဆက်နေတဲ့ဆန္ဒဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အမတ်ကိုသွားနှိုးတယ် နှိုးလိုက်ပြီးတော့ကဲငါဒီကနေ့အပြင်ထွက်မယ်နန်းတော်မှာမနေတော့ဘူးမနေချင်တော့ဘူးမြင်းသွားပြီးတော့ကာကျိုးတတာဆင်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတားတော်လေးမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာမတွေ့ရသေးဘူးရတော်ရာနဲ့နေတာကနန်းပြတ်တဆောင်းစီနေတာအဆောင်ကူးပြီးတော့သားတော်လေးမျက်နှာသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကတော့ပေါ်လာပြန်တယ်နော် ဖခင်ရဲ့ချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာစိတ်ပေါ့သားအပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာစိတ်ကလေးကတော့ဝင်လာပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သွားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရတောရာအိတ်တဲ့အခန်းတကားပေါက်လေးကိုလှက်လိုက်တယ်တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့သားမိနှစ်ယောက်အိတ်ဆက်နေတာကိုကြည့်တော့ရတောရာကသားကလေးကိုလက်နဲ့ပွေထားပြီးတော့အိတ်ဆက်နေတာတွေ့တော့ငါဝင်သွားလို့ရှိရင် နိုးသွားလို့ရှင်ငါစိတ်ကူးထားတာတွေပြက်သွားလိမ့်မယ်မကြည့်တော့ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့တကားပြန်စီပြီးနန္ဒဘောကဆင်းသွားလိုက်တာကန္နကမြင်းကြီးဆန္ဒအမတ်ကပြင်ထားတဲ့အတိုင်းကန္နကမြင်းပေါ်မှာလွှားကနေတက်ပြီးဆန္ဒကနောက်ကလိုက်ရင်းစီးပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်ကြတာအရန်သည့်မြို့တကားကလည်းပွင့်နေတယ် အဲ့ဒီမြင်းစီးပြီးတော့ထွက်သွားတာတညထဲမှာခྱི་ဘလောက်ပေါက်သွားတယ်လဲဆိုတော့မြင်းကိုဒုံဆိုင်ပြီးသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့တညထဲမှာယူဇနာ30ခྱི་ပေါက်သွားတယ်တယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းတချို့လဲ12မိုင်လို့ပြောတာလည်းရှိတယ်ဖြန့်မြခြင်းအဖြစ်12မိုင်နှုန်းနဲ့ပဲအဲ10မိုင်နှုန်းနဲ့ပဲတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် နော်မိုင်ပေါင်း240ခီးပေါက်သွားတယ်နတ်နဲ့မိုးမလင်းခင်တက်ကတိုင်ကပိလဝရေကောလိယရေမန္လတိုင်းရေတိုင်းသုံးတိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မန္လတိုင်းနေဆက်ကအနုပိယလို့ဆိုတဲ့တဲဥယျာဉ်နီးနားမှာအနောမာဆိုတဲ့မြစ်ကြီးတစ်ခုမြစ်တစ်ခုကိုရောက်သွားတာ အဲ့ဒီမြစ်ကိုဖြတ်ကူးလိုက်ပြီးဟိုဘက်ကန်းလည်းရောက်သွားတောင်ပြင်ပေါ်မှာခဏနာတညထဲမှာမိုင်240ရှိတဲ့ခရီးကိုဖြတ်တန်းသွားလိုက်တာမနေ့မိုးလင်းကစားလေးမှာတာကိယနယ်လဲလွန်သွားတယ်ကောလိယနယ်ပယ်ကြီးကိုလည်းလွန်သွားပြီးတော့မန္လနယ်ပယ်တဲ့အထိရောက်သွားပြီးအနော်မှာမြစ်ကမ်းကိုမြစ်ကို ခတ်ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အနော်မမြစ်ကိုဖြတ်ကူးလိုက်တော့ဟိုဘက်တောင်ဘက်ရောက်သွားရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဆန္ဒအမတ်ကိုမေးတယ်ဒီမြစ်ကိုဗာမြစ်ခေါ်လဲလို့ဆိုမမအနော်မမြစ်လို့ခေါ်ပါတယ်အနောမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမယုံညံ့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အေးဒီမြစ်မှာပဲဒီနေရာမှာပဲငါ ဟိုဘက်ရောက်သွားလို့ရှင်သူများနယ်ထဲရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်မို့မင်းသားအဝတ်တွေကိုအကုန်ချုပ်ပြီးဒီအချိန်မှာမပြောင်းလင့်မဲနဲ့ဂတိကာရမြမကြီးကလာရောက်ပြီးတော့ဆက်ကတ်တယ်ပြိခရာ၈ပါးရောက်ရှိပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းသားအဝတ်တွေကိုချွတ်အဲ့မြမကြီးကတ်တဲ့ သူတော်စင်တွေဝတ်နေကြအဝတ်သင်္ကန်းမျိုးကိုဝတ်မဟုတ်ခင်ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုရင်မင်းသားတွေထုံထားတဲ့စတုံးကိုလက်ထက်ပါလာတဲ့တန်လျက်နဲ့စတုံးဆံပင်အရင်ကနေပြီးတော့စတုံးထုံထားတဲ့အတိုင်းဆံပင်အရင်ကနေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိုးစပင်ကပြန်ပြီးတော့ပြေကျမသွားပဲနဲ့ကော်နဲ့ကတ်ထားသလို ထုံးထားတဲ့အတိုင်းသပင်ကနေပြီးမုတ်မုတ်ဆုဆုချွန်ချွန်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆန်တုံးအရင်ကနေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တာအဲ့ဒီချွန်လေးဟာလက်နှစ်သိပမာဏလောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလက်နှစ်သိလောက်ပမာဏရှိတဲ့ဆံပင်ရဲ့ဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့အ내ရောင်ကိုပါထက်သွင်းပြီးတော့ဗဗုဆရာတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါင်းကဆံပင်ကို တဏ္ဍာယူပြီးတော့ထုတဲ့အခါဘာဖြစ်နေတော့ဆိုစတုံးလေးလို့ဖြစ်နေတယ်အမှန်ကတော့စတုံးမဟုတ်ဘူးခုခေတ်လူတွေနော်ကော်နဲ့ကပ်ပြီးတော့အပေါ်ကလေးတွေပေါ်မှာကပ်ပြီးဆပင်းထောင်းတယ်လို့ထောင်းထားတဘာဝထောင်းတာခုခေတ်ကတော့အဲ့ဒါဆေးနဲ့ထောင်းထားတယ်နော်တချို့တော်တော်မြင့်အောင်တောင်ထောင်းနေတယ်အခု ဘုရားလောင်းကတော့တဘာဝကိုကသပင်ကပြေးကျမသွားပဲနဲ့ထောင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဖြတ်လိုက်တဲ့သပင်ဟာတသက်လုံးပြန်ပြီးတော့ဒီတဲ့ရှည်တက်ပြီးတော့မလာဘူးလက်နှစ်သိပမာဏရှိတယ်ဆံမုတ်စိတ်တွေကလည်းထိုလက်နှစ်သိနဲ့လိုင်လျောညီတဲ့ရေးရေးလောက်ပဲရှိတယ်မုတ်စိတ်ဖာယာနှခမ်းမွေးကာယာကြီးမပါဘူးเนาะရေးရေးလေးပဲ ဘုရားလောင်းတော့အဲ့ဒီလိုဆံမုတ်စိတ်ကိုပယ်ပြီးတော့ကဘာဥကာလကြာဘူးတဲ့ကရပြီဇမာကြီးတွေတိမ့်ထားတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ယုံပြီးတဲ့အခါမှာတပိတ်ကလေးကိုလွယ်မင်းသားဝတ်တွေကိုထုတ်ထဲထုတ်ပြီးတော့ဆန္ဒကိုပြန်ပြီးတော့အမိန့်ပေးတယ်ကဲမင်းဒီကနေပြီးပြန်တော့ဆိုတော့ဆန္ဒက သူလည်းဝချင်းငယ်ပြုရင်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးလိုက်ပါမယ်လို့တောင်းဆိုသေးတယ်မင်းလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောအောင်တဲ့တရင်ပြန်ပို့လိုက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒနဲ့စကားပြောနေတာကိုကြားရတဲ့ကန္နကမြင်းကြီးကလည်းဒီအတန်နေကြားတော့ငါတို့ခွဲရတော့မှာဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပတ်နဲ့ဖြစ်တယ်တရိษံဆိုတာလဲဝမ်းနဲ့တတ်တယ်နော်တချို့ ခွေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သခင်ကိုခင်လို့သခင်တည်သွားရင်အဲ့ဒီသခင်မြုပ်နှံထားတဲ့မြေပုံကနေမခွာပဲနဲ့အသေးခံသွားတဲ့တစ်ခွေးတောင်ရှိသေးတာပဲလေကဘာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားရတဲ့ခွေးမျိုးခွေးတွေကလည်းအမတမခင်တတ်တယ်တိရစ္ဆာန်တွေကလည်းအမတမခင်တယ်မြင်းဆိုတဲ့တတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အရှင်သခင်ကိုအလုံးခင်မင်တတ်တယ်ခင်မင်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့် မျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာစိတ်မထိန်နိုင်တော့ကန္နကမြင်းကြီးဟာအဲ့နာပါပဲဘုံငနဲ့လဲသွားတယ်တည်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့ကန္နကမြင်းတို့ပြန်လေးဆုံတွေ့ခံဆိုပြီးတော့ဟောထားတာတော့ရှိတယ် အဲ့ဒီမှာနာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကန္နကမင်းဟာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေးရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကန္နကမင်းကြီးမြင်းကြီးတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒထုတ်ထမ်းပြီးသူတယောက်တည်းနေသုံးနယ်ကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးပြေတော့ပြန်တယ်ဖះလောင်းတော်ကတိဋ္ဌထယဟန်တော်သို့မဟုတ်ဂေါရမယဟန်တော်ဘဝနဲ့ မန္တတိုင်းကအနုပိယလို့ဆိုတဲ့တရက်ဥယျာဉ်ထဲမှာတပတ်လောက်ကြာတယ်အဲ့ဒီမှာနေထိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတပတ်လောက်ကြာနေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမန္တတိုင်းကနေပြီးတော့ခီးဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်တာဘယ်ကိုသွားတော့ဆိုတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်ပေါများတဲ့မကရာတိုင်းဘက်ကိုထွက်သွားယူဇနာ30ခရီးပဲကုန်းချောင်းသွားတယ်အဲ့ကြတော့ယူဇနာ30ခရီးကို လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကုံချောင်ခရီးနဲ့သွားလိုက်တာရာဇဂျုံမြို့ရောက်သွားတယ်ပေါ့ရာဇဂျုံမြို့ရောက်သွားတယ်မိုင်240ခရီးကိုကုန်းကြောင်းလျှောက်တယ်ပေါ့ရာဇဂျုံမြို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့မိုးတောက်တဲ့အချိန်မှာပါလာတဲ့သပိတ်ကလေးကိုလွယ်ပြီးတော့ဆွမ်းခံထွက်မြို့ထဲကိုဝင်ဆွမ်းခံတာ အဲ့ဒါလို့ဆုံးခံတဲ့အချိန်မှာနန်းတော်ကနေပြီးတော့မြို့လမ်းမတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဗေမိတာရမင်းကအမှတ်မထင်ထူးခြားတဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တာမြို့သူမြို့သားတွေကလည်းအုံးချစ်ချစ်ဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီလိုဖန်ရီဆွန်းတဲ့အဝတ်သင်္ကန်းကိုဝတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာများသောအားဖြင့်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေများတယ် တကြီးရွယ်အိုတွေညရုံနဲ့မကဘူးဆံမုတ်စိတ်တွေကလည်းထူလဖြစ်နေဥပုံညစာချိုးသလိုပေါ့နော်ဆံကေတာလက်လေးသစ်မုတ်စိတ်မွေထူလဖြစ်နေမဲညစ်သည့်စီဝရံတာတေလံအယုတ်ဆိုးအကြီးကြီးအจิตသိုးဆိုတာလိုဖြစ်အဲ့ဒီလိုခစ်ကဒါမျိုးတွေပဲများတယ်သို့တော်အခုလိုတန်တန်ပြန့်ပြန့်တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ ရုပ်ရည်အစဉ်တတ်တတ်ပဲပဲငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့သာသနာပေါင်းဝင်လာတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထူးခြားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်။တက်က29နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လေ။အဲ့တော့ဗမိသာရာကြီးကမြင်းမြင်ချင်းရာဇဓမ္မဏီကိုလွတ်တယ်။အဲ့ဒီရာဇဓမ္မဏီလွတ်တယ်ဆိုတာကိုပပိစ္ဆာသုတ်တံမှာ ပြောထားတာရှိတယ်နော်ပါပိစ္ဆာသုတ်တံမှာပြောထားတာသူနာရှိတဲ့အမတ်တွေကိုမေးတယ်ဣမံဘွန်တော်နိတာမေထာအဘိရူပောဗျာဟာရုစီရုပ်ကလည်းမတန်ချောတယ်ဗျာဟာထောင်းတော်မောမောရုစီလှပတင့်တယ်တဲ့ဟောဒီယဟန်ကိုကြည်ကြဆန်းကြည်ကြဆန်းဟိုမှာကြည်ဆန်း အရက်ကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းရုပ်ဆင်းကလည်းအမတန်လှတင်းတောင်တင်းနေရှိတယ်စရဏေနတံပနောကိုချင်းတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံကုန်ရတယ်သွားရလာတာကြည့်လိုက်ယုကမတ္တေနပိခတိသူကဟိုတောင်ကြီးမြောက်ကြီးမကြည့်ဘူးဆွမ်းခံသွားတဲ့အခါမှာယုခမတ္တဆိုတာသဘောတပြန်လက်မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ထံဘိုးတပြန်၄ထောင် လူတွေရဲ့အတောင်နဲ့၄တောင်လောက်အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာမျက်တော်ချတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီသွားရလာတာလဲဟိုကြည့်တိကြည့်မကြည့်ပဲနဲ့မျက်တော်ချပြီးတော့တင်းညီငိမ့်ငိမ့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ချက်သံအောက်ခိတ္တစက္ခုမျက်တော်ချထားတယ်နော်နာယံနိစ္စကုလမိဝါသူ့ချီရတာတော့အောက်တန်းစားအမျိုးတဲကမဟုတ်ဘူးထက်တန်းစားတဲကဖြစ်တော့တယ် ရာဇဒုတဗိဓာဝန္တုဟေးတမန်နေအမြန်သွားကြစမ်းအဗိဓာဝန္တုဆိုပြေးပြီးတော့သွားကြကြောက်သွားလိမ့်မယ်မင်းတို့မပြောက်စိန်နဲ့မျက်ခြေမပြတ်စိန်နဲ့ပြေးလိုက်ကြလို့နော်ရိုးရိုးလမ်းလျှောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဘိဓာဝန္တုဆိုပြေးသွားကြမြန်မြန်သွားကြကုဟိန်ဘိက္ခုကမိတ်တတိဒီကိုယ်တော်ဖယ်သွားမယ်ဆိုတာမင်းတို့လိုက်ရှာကြဂေါရမယဟန်တော်လေးကဆုံးခံပြီးတဲ့အခါမှာ သူစားလောက်ရုံလေးရားလိုက်တာနဲ့ပဲတပိတ်ကိုပိုက်ပြီးတော့မြို့ပြင်ထွက်သွားတယ်ရာဇကြုံမြို့ဆိုတာတောင်ငါးလုံးပတ်ရံထားတဲ့မြို့အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်သွားတော့ဆိုပန္တဝဆိုတဲ့တောင်ခြေဘက်ကိုသွားတယ်ပန္တဝတောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပန္တဝတောင်ခြေမှာရေရလွယ်တဲ့နေရာတစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးပြီးတာနောက်ကနိုင်အောင်ခံလိုက်သွားတဲ့ ရာဇတမန်တွေကတွေ့တယ်တွေ့တော့ရာဇတမန်၃ယောက်သွားတယ်၃ယောက်သွားတော့တယောက်ကိုစောင့်ချထားပြီးတယောက်ကိုတယောက်ကအနီးပါးမှာစောင့်နေပြီးတော့တယောက်ကအလယ်လောက်မှာမျက်ခြေပြတ်မှကြောက်လို့တယောက်ပဲနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သတင်းပို့တယ်ဘေမိတာရမင်းကြီးစီသွားတဏှုတ်တင်တဲ့အခါဘေမိတာရမင်းကြီးကချက်ချင်းပဲမြင်းစီးပြီးတော့လိုက်လာတယ် နော်အဲ့ဒီဟာကိုဒီပပိစ္ဆာတုတ်တံမှာဖော်ပြထားတယ်မနေ့ကပြောတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဘေဘိဒါရမင်းကြီးကရုပ်ရည်အစင်းအမတမလှပပြီးသူနဲ့တတ်တူရွယ်တူမတိမ်မရေးရဟန်းတော်လေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာခင်မင်လို့ဒီမှာတူတူနေကြရအောင် တိုင်းပြည်ကိုတဝက်ခွဲပေးပါမယ်တူတူနေရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာလက်မခံမျိုးရိုးမေးတဲ့အခါကျတော့ဟိမန္တာတောင်ချေကတာကဝင်မင်းမျိုးကလာတယ်ဆိုတာကိုသူပြောပြအနည်းကပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါလို့ပပိစ္ဆာတုတ်တံမှာဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့ ဒီလိုဖះလောင်းတော်တောထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပြီမဲ့လို့မဟာသစ္စကတုတ်တံမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့စัจ jam ပြန်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့စကားတွေရှိတယ်ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် autobiography လို့ပြောဘုရားကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောတာ အထက်ကရာတွေကဖွင့်ပြီးတော့ရေးတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဖះကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့စကားရှိတယ်သူသာသနာပေါင်းဝင်လာတဲ့အရွယ်နဲ့ဒီရမ်းဖြစ်လာပုံအချင်းရာပြောပြထားတယ်အဲ့ထင်တယ်တစ္ဆကကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပြောထားတာအဲ့ပြန်ပြောတဲ့ထဲမှာဘာပါလာတော့ပြန်ပြောပုံလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူဟာတရားဓုတရားမြတ်မရခင်အချိန်တရားဓုတရားမြတ်ကိုရှာဖွေနေတဲ့မင်းသားဘဝမှာတဲ့ဘာစဉ်းစားမိတုံးဆိုတော့တမ္ဘာတော်ခရဝတော်မိသားစုနဲ့နေတဲ့ဘဝဟာအလွန်ကျဉ်းမြောင်းတယ်ကြက်တဲတယ်ကျဉ်ကြက်တယ်မွန်းကြက်တယ်ပေါ့မိသားစုကိစ္စတွေဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေနဲ့ မွန်းကျက်တယ်တရားအထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်စဉ်းစားဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးရဇာပထောလောဘတွေဖြစ်ရတယ်ဒေါသတွေဖြစ်ရတယ်ကိလေသာတွေဖြစ်ရတယ်မိသားစု life ဆိုတာမွန်းကျက်နေတာပဲအဘောကတော့ပပိစ္ဆာယဟန်ဘဝတိတာလင်းတကယ်ကိုလွင်မြင်ကြီးပဲလွတ်လပ်တယ်လို့ဆိုတာ လွင်ပြင်ကြီးနဲ့အလားတရာတူတယ်နာယိထံတုကရံအခါရံအစ္ဆဝတ္တတာမိသားစုဘဝနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဟောဒီဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ဆိုတာပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်ဖို့ဘလို့မှမလွယ်ကူဘူးပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဆံမုတ်စိတ်ရိပ်ပယ်ပြီးတော့ ဖန်ရည်စွန်းတဲ့အဝတ်သင်္ကန်းကိုဝတ်ယုံပြီးမိသားစုဘဝကနေပြီးမိသားစုနဲ့မနေတဲ့ဘဝကိုပြောင်းရရင် ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်လာခဲ့ဘူးတယ်လို့ဒါကဘုရားကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မိန့်ချတဲ့စကားတစ်ခုအဲ့ဒါလို့တွေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဒေါထွက်ခန်းဆိုပြီးတော့ဘုရားဝင်နေမှာရေးတာပေါ့ဒေါထွက်တယ် တောထွက်တယ်ဆိုတာ renounce လုပ်တာပဲမိသားစုဘဝကိုဆုံးလိုက်တယ်စီးပွားဥစ္စာတွေအလုံးကိုဆုံးလိုက်တယ်အခွင့်အရေးတွေအလုံးကိုဆုံးတယ်စွန့်ပြီးတော့တရားဓမ္မရှာဖွေမယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုရှာဖွေမယ်အမှန်တရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဘဝမျိုးထွက်ခွာလာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားက သူသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာပုံရဟပြုလာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးဘာပြောတော့ဆိုအကာမကဏံမာတာပိတုဏံအတုမုခဏံရုထံတာဏံဆိုတဲ့စကားလေးပါအကမကနာမတာပိတုမိဘတွေကသူ့ကိုသင်္ကန်းမိုးစေခြင်းမူဘုန်းကြီးမဖြစ်စေခြင်းမူလိုလားမှုမရှိဘူး ဒီဘဝမျိုးမိဘတွေကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမလိုလားတဲ့မိဘတွေဟာအတုမုခမျက်နာမှာမျက်ရည်တွေနဲ့ရုထန္တနှုတ်ကလည်းထုတ်ပြီးတော့အတန်ထွက်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေကြตาလေးဒီလိုလှုပ်သွားတာကိုမကျေနပ်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီလိုငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ ဆံမုတ်စိတ်ပယ်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြန်ပြောတယ်ဒီနေရာလေးမှာနိုင်ငံသားစာဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြန်မာတွေတွေးတယ်လို့မတွေးဘူးမြန်မာတွေကတော့ထက္ကရာဆရာတွေရှင်းလင်းချက်အတိုင်းဘုရားလောင်တော်ထက်တာဟာဒီညာကြီးတကောင်တိတ်တိတ်ထွက်လာတာဆိုတော့မိဘတွေငိုးနေတုံထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့က မိဘတွေငိုးနေတော့ထွက်တာမဟုတ်ဘူးညာကြီးထွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမိဘတွေငိုးနေတော့အိမ်ကနေဇွတ်ထွက်လာတယ်လို့သူတို့ကဒီလိုယူဆတယ်ဒီစာပိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲဖြစ်နိုင်တာဘုရားလောင်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာမနဲ့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မဖြစ်စေချင်တာဖြစ်လို့မိဘတွေဟာငိုးချံရစ်တယ်လို့ဒီလိုတော့ပြောလို့မရဘူးလားဆိုရတယ် ညသကောင်ကပျောက်သွားတဲ့သားကလေးမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမိဘတွေဟာငိုကြွေးဒီနေရာမှာလဲမာတာပိတုဏံဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်မေတော်ကြီးမရှိတော့ဘူးဖွားပြီးတော့ခொနည်းရဲ့အရာမှာပဲမေတော်မာယာနိုင်ရဆန်သွားတယ်သို့တော်ဒီစာပိုက်မှာမိဘနှစ်ပါးငိုကြွေးနေထုံးသင်္ကန်းဝတ်ခဲ့တယ်ဆိုစကားအရာပြောမယ်ဆိုရင် မေတော်ကြီးရှိနေသေးတယ်လို့တချို့ကတွေးကောင်းတွေးပြီးလိုက်တယ်သို့တော်လည်းမိတွေးတော်ခေါ်မိဟာမေတော်အရာမှာဖြစ်လို့စကားပြောရပြောစဉ်အတိုင်းမလိုလားတဲ့မိဘတွေမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသာသနာပေါင်းဝင်လာတယ်ဆိုလိုတာကမိဘတွေကသင်္ကန်းမိုးစီခြင်းလို့အချိန်ချင်းတားခဲ့တာအချိန်ချင်းတားတယ်လေ ချိန်ချိန်တားတဲ့ဂျားတွေကပဲတိတ်တဆိတ်နန်းတော်ကထွက်သွားတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားမျိုးကိုဒီလိုပြောတာအတိပ္ပယ်ယူရမှာကမိဘတွေကအချိန်ချိန်တားပြီးမလိုလားတဲ့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးဘုန်းကြီးဝတ်သွားတာကိုမလိုလားတဲ့အချိန်မှာပဲသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရဟန်းခံခဲ့တယ်လို့ရဟန်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုအတိပ္ပယ်ယူရမှာပဲအဲ့လိုအတိပ္ပယ် ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ကန်တဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရနိုင်ပါတယ်။ကောင်းပြီအဲ့ဒါလို့ရဟန်းဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလုပ်လဲဆိုပပစ္စည်းတော်တမန်တော်ယဟန်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကိဉ္ကုတလခဝေတိအပြစ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားဆိုတာဘယ်ဟာလဲဆိုတာလေ့လာ ငါတဏ္ဍမှာဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဟာဘာတွေလဲလို့ဆိုတာရှာဖွေဖို့အနုတ္တရံတန်တိဝရပဒံပရိယေတမာနောတောထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာရှာဝေတာလေ့လာတာစူးစမ်းတာဘာလဲလို့ဆိုရင် ဘယ်ဟာကုသိုလ်တရားလဲဆိုတာကိုရှာဖွေလေ့လာတယ်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အငိမ့်ဓာတ်အတုမဲ့အငိမ့်ဓာတ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုတာရှာဖွေတယ်အဲ့ဒီရှာဖွေဖို့အတွက်မိသားစုဘဝကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ကင်းပြီးလွတ်လပ်တဲ့ရဟန်းဘဝကိုကူးပြောင်းခဲ့တာလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင် တစ္ဆကကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြန်ပြောတဲ့စကားလေးပေါ့အဲ့ဒါလိုနဲ့ဝတ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအချိန်ဝတ်လာတော့လို့ဆိုအရွယ်အနေနဲ့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာခဏလိုသင်္ကန်းဝတ်ဖို့အချိန်ချင်းစဉ်းစားတယ်မိဘတွေမလိုလားတဲ့အလုပ်ကိုနောက်ပိုင်းမှာအောင်အောင်မြင်မြင်ဆွတ်လုပ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဒဟရောဝတမနောအရွယ်ကအမတမငယ်သေးတယ်တုတုနုနုပြိုပြိုပဲရှိသေးတယ်ကာလခေတောသပင်က အနက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုခုခေတ်လူတွေတော့အယောင်ဆိုးပြင်လိုက်တာနဲ့မနဲ့တော့နော်ကာလခေတောနက်မှောင်နဲ့သပင်ရှိနေတဲ့အချိန်ဗတ္ထရေနယုဗနေနအရွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာ29နှစ်ပဲရှိသေးတာဟုတ် အရွယ်အလွန်ကောင်းပြီးတော့နော်ပထမေနဝရတာလူရဲ့အရွယ်သုံးပါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပထမအရွယ်မှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပထမအရွယ်ဆိုတာ33နှစ်ထိအောင်ပထမအရွယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်ဒုတိယ33နှစ်ကြတော့66နှစ်ထိပေါ့ဒုတိယ33နှစ်ကဒုတိယအရွယ်66နှစ်ကနေ68နှစ်ကနေပြီးအထက်ကျတော့တတိယအရွယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ် တရားရန်ကိုသုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်တာ33 33သုံးခုစီပိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လားတရားပြည့်ဖို့တစ်ခုပဲလိုတာကိုအဲ့ဒါလို့လူတွေရဲ့အရွယ်၃မျိုးကိုပိုင်းထားတဲ့ထဲမှာဘုရားလောင်တောထွက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုခဲ့တာပထမအရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သူ့ဘဝစာချောင်းကိုပြန်ပြောတဲ့ထဲမှာဒါပါတယ်ပေါ့ပထမေနဝယတာ ပထမအရွယ်မှာပဲမိဘတွေကမလိုလားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုသူဟာလုပ်လာခဲ့တယ်လို့သူပြောတာအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါရဟန်းဘဝလည်းရောက်ရောကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအပြစ်ကင်းတဲ့တရားဆိုတာဘာလဲအမျက်ဆုံးငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒီနှစ်ခုကိုစူးစမ်းလေ့လာ အဲ့တော့ရာဇကြိုပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာရာဇကြိုပြည်မှာတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်တော်များတယ်မကရာတိုင်းမှာဒါကြောင့်ရာဇကြိုပြည်လဲရောက်ရောအဲ့ဒီအချိန်မှာနမကြီးနေတာဘယ်သူတုံးလို့ဆိုတော့အာလာရကာလာမတို့ဥရကရာမပုတ္တတို့ကနမကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားလောင်အရှင်ဂေါရမယဟန်တော်လေးဟာအာလာရကာလာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးစီသွားတယ် ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခွင့်တောင်းတယ်ဆရာကြီးရဲ့အကျင့်တရားမှာသူ့ရဲ့သာသနာမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာခွင့်ကျင့်သုံးခွင့်ပေးပါလို့ဆိုတော့ဟောလောလကူနဲ့ခွင့်ခွင့်ပေးတယ်ခွင့်ပေးပြီးတော့ပထမသင်ယူရတယ်သူ့ရဲ့ယူဝါဒတွေအယူဝါဒသင်ယူလိုက်တာ ဒီအရှင်ဂေါရမဖះလောင်းတော်ဟာညာအမတန်မှထက်တာဖြစ်လို့ခဏအတွင်းပဲသူသင်ကြားပို့ချချက်တွေအကုန်လုံးနှုတ်တဲ့ဆောင်နိုင်သွားတယ်ပေါ့အကုန်လုံးရသွားတယ်ရသွားတော့သူနဲ့ဓာန်လူသင်ယူနေကြတဲ့အာလာရကာလမရဲ့တပည့်တွေအားလုံးဟာစာပေကိုအလွတ်ရွတ်နိုင်ုံလေးနဲ့ပဲတတ်ပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုး သိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကြီးပဲရှင်ဂေါရမကစဉ်းစားတယ်ဒီအာလာရကာလမဆရာကြီးဟာဒီတရားဓမ္မတွေကိုသိယုံသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ဒီကျင့်စဉ်တိုင်းသူအောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ယုံကြည်ချက်တတ်တတ်နဲ့တော့ သူလောက်တာမဟုတ်တော့ဘူးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးသူ ပေါ့ရောက်အောင်မြင်မှုတော့ရှိရမယ်ဆိုပြီးအာလာရကာလမယသိတာဆရာကြီးထံချင်းကပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဘယ်အဆင့်ထိအောင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးပြီလဲလို့ဆိုတော့အာကိဉ္စညာယတနာဇံလို့ခေါ်တယ်နော်ရူပဝဆရဇံ၄ဆင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာအရူပဇံ၄ဆင့်ရှိတဲ့ထင်တယ် ပထမဆင့်ကအာကာသနိသယတနာဒုတိယအဆင့်ကဝိညာဉ်နိသယတနာအာကိဝိညာဉ်နိသယတနာတတိယကအာကိစဉ္ညာယတနာလို့ဆိုတယ်အလုံး9ဆင့်မြောက်အောက်ရောက်ပြီးပြီလို့ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တော့ဘုရားလောင်းလေးဒီရဟန်းတော်အရှင်ဂေါတမဘယ်လိုစဉ်းစားတော့ဆိုဒီဆရာကြီးမှသာယုံကြည်ချက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းယုံကြည်ချက်ရှိတယ် ဒီဆရာကြီးကလာကြိုးပမ်းအထောက်မှုရှိတာမဟုတ်ဘူးဝီရိယရှိတာမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းဝီရိယရှိသူ့မှသာခိုင်မာတဲ့တတိရှိတာမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းတတိရှိသူ့မှသာစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိရှိတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းရှိတယ်ဒီဆရာကြီးမှသာပညာရှိတာမဟုတ်ငါလည်းပညာရှိတယ်သူရောက်တဲ့အဆင့်ကိုငါရောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတင်ပြထားတဲ့ဤစနစ်တိုင်းကျင့်လိုက်တာမကြခင်ပဲအာကေစညာနတ်ဆန်ထီအောင်ပေါရောက်သွားတယ်တဲ့ ဟောရောက်သွားတဲ့အခါအာလရကာလမယတိကြီးခြံသွားပြီးတော့ဆရာကြီးသိတဲ့တရားအာခေစဉ္ညာရဏဆံဒါပဲလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူလည်းရပြီဆိုတော့ဆရာကြီးကသိသဘောကျသွားတယ်သဘောကျသွားတော့သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်တို့ရဲ့ဒီအာလာရကာလမခိုင်းကြီးကိုနှစ်ဦးတူတူလက်တွဲပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ခိုင်းချီးပွားအောင်လုပ်ကြရအောင်နော် သူနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒီမှာပဲတပည့်တွေကိုတွန်တင်ဆုံးမတဲ့ဆရာလောက်ကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေနော်ငါအဆင့်ရောက်လာရမလားခုမှရောက်တာမှမကြသေးဘူးငါအဆင့်ရောက်လာရမလားလို့ jealousy မဖြစ်ဘူးခုခေတ်ဆိုရင်တော့ jealousy ဖြစ်မှတေးကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်က jealousy မဖြစ်ဘူးတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးအာလာရကာလမတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးမို့ ဟာသူသိတဲ့တရားတွေရဟန်းဂေါရမလည်းသိတယ်ငါနဲ့ရဟန်းဂေါရမတူတူပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဓာတ်နုထားပြီးအတူလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုချအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားလောင်းလေးကစဉ်းစားတယ်အာဂိစဉ္ညာယရဏဇံဆိုတာအာဂိစဉ္ညာယရဏဘုံလို့ဆိုတဲ့ယုံမဲ့မြမာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ဖို့ရှိတယ် တဏှာဝကလုံးဝလွတ်တဲ့အစစ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ငါလိုချင်တဲ့အစစ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစာပေကမြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့စကားလုံးကဘယ်လိုသုံးလို့ဆိုအဲ့ဒီအကိစ္စညာရဏဇံတန်ထမံအနလင်္ကရိတဝါ တတ္တမဓမ္မာနိဗ္ဗိသပက္ခမေဆိုလိုတာကအာကိစ္စညာရဏဆံဆိုတဲ့တရားကိုအနလင်္ကရိတဝါတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစားမစင်မဲလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးယူရမလို့ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲအနလင်္ကရိတဝါဆိုတဲ့စကားကိုအထက်ကရာဆရာဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖွင့်တော့ဆိုအနုအလံကရိတဝါ အချိန်ချင်းအထက်ထက်စိတ်ထဲကနေဟာဒါအလကားပဲအလကားပဲဒီအဆင့်ဟာအလကားပဲအလံဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကညင်းပယ်တဲ့စကားလုံးအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် no ပေါ့နော်ဒီအဆင့်ဟာအလကားအဆင့်ပဲအချိန်ချင်းအထက်ထက်စိတ်ထဲကနေညင်းပယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုလက်လွတ်ပလိုက်တယ်ဒီတဲ့အဆင့်မျက်နှာရှာအောင်မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ အလာရကလမယသိကြီးရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်မခံပဲနဲ့နောက်ဥဒကရမဗုဒ္ဓအတိုင်းဝိုင်းသူ့ရဲ့ခိုင်းအုပ်စုဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ပြီးတော့သွားဥဒကရမဗုဒ္ဓယသိကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလဲသူ့ရဲ့ဤစနစ်တွေကိုသင်ယူလိုက်တာမကြခင်ပဲတတ်သွားတယ်တတ်သွားပြီးတော့ခုနလိုပဲစဉ်းစားပြီး ဒီနည်းစနစ်အတိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနေဝတဉ္ညာနာတဉ္ညာယတနာဇံလို့ဆိုတယ်တမဖတ်၈ပါးလမ်းဆုံးထိတ်ဆုံးထီအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီထိတ်ဆုံးထီအောင်ရောက်တယ်ဆိုတာရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးတူပဲရောက်ဖို့တယ်ဥဒကတောင်မှမရောက်ဘူးသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုသင်ပေးတဲ့ဥဒကဆရာကြီးကတောင်အဲ့ဒီကိုမရောက်သေးဘူး သူ့ရဲ့ဆရာရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးကသာနေဝတဉာဏတဉာဏဆံအဖြစ်လက်တွေ့ပေါက်ရောက်တာဖះလောင်းကမကြခင်မဲ့အထုတ်လိုက်တဲ့အခါနေဝတဉာဏတဉာဏဇံဆိုတဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်သွားတဲ့အခါဥဒကရမဗုဒ္ဓထံချင်းကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အံ့ဩသွားတယ်သူ့ဆရာကြီးရောက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတာဆိုတော့သူလည်း jealousy မဖြစ်ဘူးတော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ ဒီကိုင်းကြီးမှာဖះအလောင်းကိုဆရာတင်တဲ့သူဟာနော်ဆရာအနေနေပါဒီကိုင်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်ပါသူတို့တောင်ဒီအဆင့်မရောက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဖះအလောင်းလေးကိုတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာလဲသူကစဉ်းစားတယ်နေဝတဉာဏတဉာရဏဆံဆိုတာအရူပဘုံမှာပဲလမ်းဆုံးနေတန်တရာဟောကမလွတ်သေးဘူးဒီတဲ့အစမြင့်နဲ့တရားရှားရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကလက်မခံဘူး အနတ်လင်ဂရိတ်တော်ဟာအချိန်ရင်စိတ်ထဲကညင်းပယ်ပြီးတော့ဥဒကရမဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ထံကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်ကြည့်နော်တရားရှာနေတာကြည့်ချက်ချင်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဗကရတိုင်းရာဇဂျိုပဝန်းကျင်မှာဆရာကောင်းနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတွေစီချင်းခတ်ပြီးတော့တရားရှာပထမဆုံးအာလာရကာလမနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ပထမသင်ယူတယ် technique ကိုသင်ယူတယ်သင်ယူပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတယ်ပေါက်ရောက်အောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မကျေနပ်တော့ဥဒကတို့ခိုင်းကိုပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဥဒကဆရာကြီးအစီကသင်တယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတယ်အောင်မြင်ပေါက်ရောက်မှုရသွားတယ်ဒါကိုလေစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးဒီတဲ့ထူးခြားတဲ့တရားရှိရအောင်မယ်ဒါတော့တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဖတ်ခွာသွားတယ် အဲ့ဒီအနေထွက်ခွာသွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့လို့ဆိုတော့ဥရဝေလာတောင်ဘက်ကိုရောက်သွားတာနော်အဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ဒီတစ္စကပြပိုက်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်တရားကျင့်ခဲ့တဲ့နေရာအကြောင်းကိုပြောပြထားတာရှိတယ်မဂရေတုအနုပုပ္ပေနစာရိကံစရမနော မကရတိုင်းထဲမှာဥဒကရာမဗုဒ္ဓရဲ့ကျောင်းကနေပြီးထွက်ခွာပြီးတော့လာတဲ့အခါစင်တိုင်းရှစ်ဆက်သွားလိုက်တော့ဘာတွေ့တုံးဆိုယေနဥရုဝေလာတေနာနိဂမောတဒဝတရီဥရုဝေလာတော်တေနာဆိုတဲ့ဏိကုံးရွာဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့တေနာဏိကုံးရွာဆိုတာလောကနာစွမ်းကတ်တဲ့ သူဇာတာတို့ရဲ့ရွာကိုရောက်သွားတာကိုပြောတယ်နော်ဥရဝေလာတော်သေတန်းဒီကုန်းရွာဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလုံးဗုဒ္ဓဂယာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ရှိမှာပေါ့ခတိခေမြင်ကွင်းနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500မြင်ကွင်းကတော့ပြောင်းသွားပြီပေါ့ခြေနေတွေအများကြီးပြောင်းနေပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာဥရဝေလာတောနာမှာကြည့်တော့နေရဌာနအနေထားတစ်ခုကိုရသော်ဘုရားက ပြန်ပြီးတော့ပြောထားတာဘာတော့ဆိုရမဏီယံဘူမိဘာကံဥရဝေလာတော့ကြည့်လေရတာမြေကလည်းပဲမြေပြအင်ဓမ္မဟိုပျော်မွေးเสียကောင်းတယ်ပျော်မွေးเสียကောင်းတယ်ရေပြင်ကလည်းပျော်မွေးเสียကောင်းတယ်ပါတာတိကံသဝနတန္တာတုံးလေးကလည်းလှတယ် နတိစတန်တန်တေနတိစတန်တန်တေမြည်ရည်တွေကလည်းစီးနေတယ်မြည်ရနာမည်ကိုတော့ဒီမှာထည့်ပြီးတော့ပြောမထားဘူးသို့သောပပိစ္ဆာတုံးမှာတော့နေရင်စရာမြစ်လို့ထည့်ပြီးတော့ပြောတာနေရင်စရာမြစ်ဆိုတာမော်ရီညွန်နေမရှိလို့ရေကအမတမကြည်တယ်ငါးလေးတွေကူးနေတာတောင်မြင်ရလောက်အောင်ရေကြည်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့မြစ်ကလည်းပဲတသွင်းသွင်းစီးဆင်းနေတယ် သေတကံရည်ရည်လေးကကြီးပြီးတော့ဖွေးနေတာသုပတိဋ္ဌာစိတ်ကန်းလေးတွေကလည်းအမတမတာယာလှပါတယ်၆ကဘာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးရထိုင်းကိုဆင်းမို့ရတောင်မြင်လေးနဲ့စိတ်ကန်းလေးတွေကလည်းအမတမကောင်းတယ်သုပတိဋ္ဌံရမဏီယံတမန္တာသခောစရကာမံ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဆွမ်းကန်ရွာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ဓမ္မပြည့်စုံမြေပြင်ကလည်းပဲဟိုညီညာတယ်ပျော်မွေ့စရာကောင်းတယ်တောအုပ်ကြီးကလည်းပဲကြည်နူးစရာကောင်းတယ်မြစ်ကလည်းပဲစီးဆင်းနေတယ်မြစ်ရေကလည်းကြီးနေတယ်ဖွေးနေတယ်စိတ်ကန်းလေးကလည်းအမတမသားရတယ်ပဝန်းကျင်မှာလည်းပဲ ရွာလေးတွေရှိတယ်ဒီနေရာဟာတကယ်ကိုတရားအထုတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပဲလို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ပြီးဒီနေရာမှာပဲငါတရားကျင့်တော်မယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးဥရဝေလာတော်မှာဖះအလောင်းတော်ဟာဆက်လက်ပြီးသတင်းသုံးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောထားတယ်နော်ဒါ autobiography ထက်ကတာကရေးတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဖះကိုယ်တိုင်သူကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာ အဲ့ဒါလို့အမတန်လှပတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်တဲ့တပင်အောက်မှာရောက်ရှိရင်ကနေပြီသူစဉ်းစားလာစဉ်းစားလာတော့ခေါင်းထဲမှာနှိုင်းရှင်စရာဥပမာလေးပေါ်လာတယ်။ဘာတွေဥပမာပေါ်လာတော့ဆိုတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တော်မယ်ဆိုတော့ တက်သား၃ချောင်းစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့တက်သား၃ချောင်းအချိန်နေချင်းမတူတဲ့တက်သား၃ချောင်းတက်သားဆိုတာဟိုကျွတင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေးခေတ်တုန်းကမီးရဖို့ဆိုတာအမတန်မှမာကြောတဲ့ဒုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းကိုပွက်ရတယ် နော်အောက်ကခံတဲ့ဒုတ်ချောင်းကိုပုတ်ခုံလို့ခေါ်တယ်အပေါ်ကနေပုတ်တဲ့ဒုတ်ချောင်းကိုတော့ပုတ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ပုတ်ခုံပုတ်ကြီးအဲ့ဒီဒုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းကိုပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပူးလာပြီးတော့မီးဖြစ်လာတာရှေးကမီးရဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြိုးစားရတယ်လို့သူပြောတာဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားအထောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာမိဖို့ယောက်ျားပမာလာတို့ဆိုတဲ့ရှေးကကြပြစကားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ အလောက်လုပ်ပြီဆိုရင်မိဖို့ယောက်ျားရဲ့ကြိုးစားမှုမျိုးနဲ့လုပ်ရမယ်နားလို့မရဘူးသူကခဏနာချထားရင်ပြန်အေးတော့မှလေဒုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုပုတ်ပုတ်လေးပူလေးပူလေးပူလေးပိုးပူလာတဲ့အချိန်လေးမှာမိဖြစ်မှာကိုရထားလိုက်လို့ရှင်ပြန်အေးတော့မှမရဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီခစ်ကမိရအောင်လှုပ်တဲ့ပုတ်ခုံပုတ်ချီဆိုတဲ့ဒါနှစ်ခုကို ဥပမာပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတစ်သား၃ချောင်းခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတစ်သား၃ချောင်းမှာတစ်ချောင်းကစိုလဲစိုနေတယ်ရေထဲလည်းချထားတယ်ဒါကတစ်ချောင်းနောက်တစ်ချောင်းကတော့စိုတော့စိုတယ်ရေထဲတော့မထားဘူးကုန်းပေါ်တင်ထားတယ်ဟောဒါကတစ်ချောင်းနောက်ဆုံးတစ်ချောင်းကျတော့၆တွေ့နေတယ်ကုန်းပေါ်မှာလည်းထားတယ် ကဲမီးရဖို့ဆိုရင်ဘယ်ချောင်းကပို့ပြီးမီးရဖို့ရှိလဲနောက်ဆုံးချောင်းကသာမီးရနိုင်တာအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကစဉ်းစားတယ်လောကလူတွေတရားဓမ္မကျင့်ကြံအထောက်ဖို့အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့မိထောက်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဆိုလဲဆိုရေထဲလဲချထားတဲ့တစ်သားမျိုးကတော့တစ်ချောင်းမျိုးကတော့ဒုတ်ချောင်းမျိုးကတော့ဘလို့မှမီးမထွက်နိုင်ဘူးပွတ်ချင်နိုင်ပွတ်ပွတ်တဲ့လူကမောသွားလိုက်နော် ဆိုလဲဆိုနေတယ်ရေထဲလဲချထားတယ်ဆိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆိုလဲဆိုတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုကာယစိတ်တကိုယ်အနေထားကလည်းကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာနေတယ်စိတ် ကလည်းကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာနေတယ်ဆိုလိုတာကလူကိုယ်တိုင်ကလည်းမိသားစုနဲ့နေတယ်စိတ်ကလည်းမိသားစုတန်ရောစင်မပြတ်ဘူးဟောစိုးနေတဲ့တက်သားနဲ့မတူဘူးလား အဲ့ဒီထဲမှာသူတဏ္ဍာမှာကာမိဆန္ဒလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားခြင်းတဲ့စိတ်တွေကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်တဲ့စိတ်တွေနော်ဆာလောင်နေတဲ့စိတ်တွေကလည်းပဲဖယ်ရှားမထားသေးဘူးဆိုရေထဲချထားတာနဲ့တူနေတယ်ဆိုလဲဆိုတယ်ရေထဲလည်းချထားတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ဘယ်လိုတစ်တုံးမျိုးလဲဘယ်လိုတစ်ချောင်းမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုဘဝမှာလည်း လူကိုယ်တိုင်ကလည်းမိသားစုဘဝမှာနေတယ်စိတ်ကလည်းမိသားစုကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်စိုးနေတယ်နော်မိသားစုဘဝထဲမှာနေတယ်စိုးလဲဆိုတယ်ရေထဲလည်းခြားထားဘယ်လို့မှမီးထွက်ဖို့ရအကြောင်းမရှိဘူးအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့မီးဖြစ်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒုက္ခတော့ရှိမှာပဲတရားထိုင်နေတောင်မှပဲဘယ်လောက်ဒုက္ခဖြစ်လဲနော် တချို့ကတရားထိုင်တဲ့အခါဝေဒနာကြော်သွားပြီကြော်သွားပြီမနဲ့စိတ်ဖိတ်ပြီးတော့ခါနော်ထိုင်တာကြာလာလို့ရှိရင်ဝဒနာဒီနာနာမခံနိုင်လောက်နားလာတယ်ဒါဝေဒနာအဲ့ဒါကို opekami ကဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်လှုပ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာကြိုးစားအထောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဆိုတာတရားချာချာထိုင်လို့ရှိရင်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီ opekami ကဝေဒနာဆိုတာဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့လူမဖြစ်ဘူး ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်တမာရီလည်းမြန်မြန်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးပေါ့ကဲခုနကတစ်တုံးလေးတစ်ချောင်းလေးဟာစိုလဲစိုနေတယ်ရေလည်းလည်းချထားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လဲပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့နည်းနဲ့မှနော်ခုနမီးဖြစ်ဖို့ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနဲ့အလားတန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာ မိသားစုဘဝမှာလည်းနေတယ်စိတ်ကလည်းမိသားစုနဲ့တာယောဇဉ်တွေဖြစ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကိုလည်းပဲဖယ်ရှားထားခြင်းမရှိဘူးတရားဓမ္မကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့အခါမှာလုံလဝိရိယကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းခံစားရအောင်ပဲဆိုဘယ်လိုလုပ်အသိဉာဏ်ဖြစ်မလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုကြော်ဖို့အမတမခက်တယ်လို့ဒါကဖះဒီအလောင်းကဒါကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီထင်တုံမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုမှအသိဉာဏ်မရနိုင်ဘူး တခါဒုတိယတစ်သားချောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆိုနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကုန်းပေါ်တင်ထားတယ်သူကဆိုနေတယ်လို့ဆိုတာဘာပြောတာတုံးလို့ဆိုကုန်းပေါ်တင်ထားတယ်ဆိုတာဘာပြောတော့ဆိုမိသားစုဘဝမှာတော့မနေဘူးဒါပေမဲ့လို့စိတ်ကကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တွေမဖယ်နိုင်သေးဘူးမဖယ်နိုင်သေးတော့ဆိုတော့ဆိုတယ်ရေတဲ့တော့ချောင်းထားဘူး အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲကြိုးစားအထုတ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေရှိခြင်းရှိမစေမရှိခြင်းမရှိပါစေသူလည်းစိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတို့တရားများရနိုင်ဖို့ဆိုတာအတိညာဖြစ်ပေါ်ဖို့မဖြစ်ဘူးတဲ့မိမရနိုင်တယ်လို့အတိညာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒုတိယတစ်ချောင်းကလည်းဒုတ်ချောင်းကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟောတတိယတစ်သားချောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ6နေပြီလုံးဝ6တွေ့နေတယ်6တွေ့နေတဲ့အပြင်မှာ ရေနဲ့ဝေးဝေးမှထားတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူတော့ဆို6သွေ့နေတယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကနော်ရေနဲ့ဝေးဝေးထားတယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကမိသားစုဘဝမှာမနေဘူး6သွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့ကကာမိဆန္ဒစိတ်တွေလည်းမရှိဘူးကမ္မဂုဏ်အာယုစိတ်တွေလည်းမရှိဘူးသို့တော့တရားအထုတ်ခြင်းကြောင့်ကြိုးစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတော့ရှိနိုင်တယ်ကြိုးစားအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ခုနကတစ်ချောင်းတစ်သားချောင်းကပူပြီးတော့မီးထွက်နိုင်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ကမ္မဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ဝေးဝေးกว่าကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပဲဖြစ်စေအောင်တော့အတိညာဏ်တွေတော့ပေါ်လာနိုင်တယ်တတ္တိယတစ်သားချောင်းကအဲ့ဒါလို့ဥပမာဟာဘယ်တော့မှခေါင်းထဲမရောက်ဘူးတဲ့ဒီဥပမာဖះလောင်းလေးကညာထဲမှာစဉ်းစားမိလာပါတယ်လို့ဒါလဲသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောပြတဲ့စကားတစ်ခုပဲပေါ့ အဲ့ဒါလို့ဥပမာညံနေဝင်လာတဲ့အခါမှာဒုက္ခရစရိယာအကျင့်ကိုစပြီးတော့ကျင့်တော့နော်ကိုပိုင်ကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုဦးစားပေးတဲ့အနေထားရှိသည့်အတိုင်းကျင့်တယ်ဘာကျင့်ကိုစပြီးတော့ကျင့်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါဒုက္ခရစရိယာနော်ဒုက္ခရဆိုတာ တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလုံးနိုင်တဲ့စရိယအကျင့်ဒုက္ခစရိယလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ကရစရိယနော်ဒုက္ခစရိယဆိုတာဆင်းရဲတဲ့အကျင့်ကိုပြောတာတကယ်အမှန်ရေးရမှာကဒုက္ကရစရိယဒုက္ကရဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရဘူးခက်ခဲရင်ကျင့်ရတဲ့စရိယအကျင့်အဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ဘာကစလုပ်တုံးလို့ဆိုတော့ သူ့စိတ်ကိုချိုးနှိမ်တာစိတ်ကိုချိုးနှိမ်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ကိုပိတ်ဆို့ပြီးချိုးနှိမ်တဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်လေတရားထုတ်တဲ့အခါကြီးထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ရင်တောင်မှပဲဒီစိတ်ကဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေတားဆီးလို့မှမရတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဖះကသူတရားကျင့်ခဲ့ပုံကိုပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာဒန္တေပိဒန္တမာရာယအန်ကျိတ် ပျော့ပျော့လေးလုံးလို့မရဘူးအန်ကြိတ်တာအန်ကိုကြိတ်ပြီးတော့ကိုမရရအောင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒန္တိပိဒန္တမာရာယဆိုတာသွားပေါ်မှာသွားနဲ့ဖိတယ်ဆိုတာဒန်အန်ကြိတ်တယ်ပေါ့ပမာရီပြောတဲ့စကားအန်ကြိတ်အန်ကြိတ်ပြီးဇီဝါယတာလုံအာဟိဆာရှာနဲ့လေအာကောင်ကိုထောက်ထားတယ်မဲတင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ လှုပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတအားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လိုက်တဲ့အခါဒီအကျင့်ကိုပထမဆုံးစကျင့်တယ်စိတ်ကိုတခြားမရောက်အောင်ဖိနှိပ်ပြီးတော့ဆုတ်ပိတ်ချုပ်ချယ်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လာတော့ဆိုခြိုင်းကြားတွေကချွေးတွေပြက်ပြက်ကျလာတယ်တအားကြိုးစားလိုက်တော့ချွေးတွေပြန်လာတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လောက်ပြီဆိုရင်ချွေးပြန်လာပဲလေချွေးပြန်လာတယ်အဲ့တော့ချွေးပြန်လာ ချွေးပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်စိတ်ပြက်သွားတာမရှိဘူးတဲ့ဆက်လုပ်ဖို့ပဲစိတ်ထဲမှာအာတာနေတယ်ဟောအခက်အခဲတွေတွေ့လာတယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုစိတ်ကြကြပြီးတော့မသွားဘူးဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ဖို့လောက်လာတယ်ဘုရားလောင်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တယ် ဒုက္ခကစိတ်ကိုလာပြီးတော့မလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်တယ်ဘာလို့တုံးဆိုအပ္ပနကဇံလို့ခေါ်တယ်အာယုတခုတည်းစိတ်ကိုပို့ထားပြီးတော့အသက်ဒီထွက်လေဝင်လေကိုချုပ်တီးတဲ့အကျင့်တစ်ခုကျင့်တယ်ထွက်လေဝင်လေကိုဆိုးပိတ်လိုက်တယ် ဗစက်ကလည်းလေမထွက်အောင်ပိတ်တယ်နှာခေါင်းကလည်းလေမထွက်အောင်ပိတ်တယ်နားတွေကလည်းလေမထွက်အောင်ပိတ်တယ်ထွက်လေဝင်လေကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့အန်ချိတ်ပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေကိုမထွက်ရအောင်ပိတ်လိုက်တယ်ချုပ်တီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထွက်လေဝင်လေကိုမအဲ့ဒါလို့ချုပ်တီးလိုက်တဲ့အခါအခက်ခဲပထမဆုံးဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုအဓိမတ္တဝါတာမုဒ္ဒနိဥဟနန္တိတိတ်ပြင်းထန်တဲ့ဒီ လေကခေါင်းထဲမှာလာပြီးတော့တိုးတယ်လို့ဆိုလို့နှာခေါင်းကလေမထွက်ရဘူးနားလေမထွက်ရအပေါက်ရှိရှိပိတ်လိုက်တယ်ပဆိုပါစို့ပိတ်ထားလိုက်တယ်ချုပ်တီးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေက တိုးမိတိုးရတူးတဲ့အခါခေါင်းမှာလာတိုးတယ်အင်တာမပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတယ်ခေါင်းကို တူကြီးနဲ့ထုနေသလို ခေါင်းကျိန်းတာဖြစ်လာတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရတော့လည်းပဲ စိတ်ထကြမသွားဘူးတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒုတိယဘာအခက်ခဲဖြစ်လာတော့ဆိုအဋိမတ္တတိတိတိတဝေဒနာခေါင်းကိုက်တဲ့ယောဂဖြစ်လာတယ်လေကိုချုပ်တီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းတွေတအားကိုက်လာတယ်အဲ့ဒီခေါင်းကိုက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်လဲစိတ်ဓာတ်ကကြမသွားဘူးတဲ့ဒီဒုက္ခကိုလဲကျော်လွှားအောင်စိတ်ထဲမှာထားနိုင်တယ် အဲ့ဒါလိုချုပ်တီးတော့နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအလုံးကိုပြင်းထန်တဲ့လေက one bite ကိုထိုးဖောက်လာတယ်ဘိုက်ကြီးပွင့်ထွက်သွားနိုင်လောက်အောင်ကိုလေကနေပြီးတော့ထိုးလာတယ်ဘိုက်တွေတားနာလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲတိခဏ်နဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဟာကြပြီးတော့မသွားဘူးတဲ့ဆက်ပြီးတော့ပဲကြိုးပမ်းတယ်ဟောနောက်တစ်ခု ဘာဖြစ်လာတော့ဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဓိမတ္တာကာယသမိဒါဟောအဓိမတ္တောကာယသမိဒါဟောခန္ဓာကိုယ်မှာအလုံးကိုပြင်းထန်တဲ့ပူလောင်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်တကိုယ်လုံးပူလောင်လာတယ်အဲ့ဒီပူလောင်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကလည်းဖះလောင်ရဲ့စိတ်ကိုတုံလှုပ်ခြောက်ခြားသွားအောင်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒုက္ခကိုကြိတ်မိပြီးတော့ခံတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော် အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုဝေးလေတွေကိုတားချုပ်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာမူးမိုက်ပြီးတော့လဲသွားတာနော်ဒုက္ခရစရိယကျင့်နေဆိုအဲ့လိုကျင့်တာနော်မူးပြီးတော့လဲသွားလဲသွားပြီးတတိတွေပါတွေမေ့သွားလဲသွားတော့မြင်တဲ့နတ်တွေကဗာပြောကြတော့ဆိုရဟန်းဂေါရမတော့သေပြီလဲကြသွားပြီသေသွားပြီ ဆိုတချို့နတ်တွေကဒါသေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ယဟနာဖြစ်သွားရင်ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရမ်းပြောထားတာလေနတ်ဆိုတိုင်းသိတယ်ထင်မနေနဲ့ရမ်းပြောတာသူတို့လည်းနောက်ကြတော့ဒီမူးလဲသွားရာကနေပြန်ပြီးတော့တတိပြန်ရလာသို့တော့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်ရသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြသလားလို့ဆိုမကြဘူးမကြဘူး အဲ့ဒီကနေတတိပြန်ရလာတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းထဲမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုလေကိုချုပ်တဲ့အပ္ပနကအကျင့်ကဒါအစွမ်းကုန်ကကျင့်လိုက်ပြီနောက်တစ်ခုငါထပ်ဆန်းတတ်အောင်မယ်ဆိုပြီးဘာတော့ဆိုအစာလုံးဝမစားဘဲနဲ့ဖြတ်တော့မယ်အဲ့ဒါလို့ဖြတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနားထဲမှာလာကြတယ်အစာလုံးဝမဖြတ်ပါနဲ့ဖြတ်ရင်မွှေးခြင်းပေါက်တွေကနေပြီးနာဩဇာတွေထက်မယ်လို့ နတ်တွေကပြောတဲ့စကားနားထဲမှာလာကြတယ်ဒါတော့ဖះလောင်းလေးကစဉ်းစားတယ်ငါကအစာဖြတ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကငါမွေးညင်းပေါက်ကအစာလာထဲ့မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အလုပ်ဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အစာကိုလျှော့စားမယ်လုံးဝဖြတ်တာမလုပ်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးပဲစားမယ်တလက်ဆောင်လို့ခေါ်တာလက်ဖွားလေးကိုဖြန့်လိုက်ဖြန့်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးတွန့်ပြီးတော့ခုံးလိုက် ခုံးပြီးတော့ရေထည့်ချလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီလက်ဖွားထဲမှာတည်နိုင်တဲ့ရေပမာဏကိုတလက်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်နော်တလက်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာနော်ကိုယ်လက်လေးကိုကိုပက်လက်လှန်လိုက်လက်ဖွားလေးကိုပက်လက်လှန်ပြီးတော့ခက်ခုံးခုံးလေးလှုပ်လိုက်ခက်ခုံးခုံးလေးလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခွက်ကလေးထဲမှာရေထည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလောက်ရေဆန့်မလဲအဲ့ဒီအတိုင်းအတာပမာလားလောက်လေးကိုသူစားမယ်လို့ တနေ့မှနည်းနည်းလေးအဲ့လိုစားပြီးတော့တနေ့ကုန်တရားကျင့်အာရဖြတ်ပြီးတော့တရားကျင့်အဲ့လိုတရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့အစာအာဟာရကမလုံလောက်သည့်အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းပိန်းလာလိုက်တာအသားအရောင်တွေကလည်းတခါတည်းမြုံမဲသွားတယ်လူကလည်းပိန်ချသွားတယ်အယိုးပြင်းပြင်းကြဒုက္ခရာစရိယကျင့်တဲ့ပုံကြီးတွေးဘူးတယ်မဟုတ်လား အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုပြောတာနော်အသားသွေးတွေခန်းချောင်းပြီးတော့အယိုးပြိုင်ပြိုင်ကြတဲ့အနေထားထိအောင်စိတ်ဓာတ်ကတော့အလွန်ပြင်းထန်နေတယ်မျက်လုံးကလည်းဟောက်ပက်ဘိုက်ကင်လိုက်လို့ရှိရင်ကြောထိအောင်ဘိုက်ကြီးကလည်းချက်နေတာဘလောက်ထိအောင်အခြေအနေဆိုးလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကိုလက်မောင်းတို့ပါတော့ကို လက်တစ်ဖက်နဲ့တတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမွှေးလေးတွေကျွတ်ပါသွားတယ်တဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်အခြေအနေဆိုးသွားတယ်ဒီလိုပြောတာနော်မျက်လုံးကလည်းပဲဟိုးရေတွင်းထဲကအဗဒမနဲ့တဲ့ရေတွင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရေလေးကဟုတ်အောင်မှရှိရတယ်လို့မျက်လုံးကြီးကလည်းဟောက်ပက်ကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့အသားရောင်တွေကလည်းပဲပြောင်းသွားလိုက်တာပြန်နှန်းနှန်းတို့နဲ့ကြုတ်ကြုတ်တို့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာ နတ်တွေကအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ရဟန်းဂေါတမဟာအသားတွေညိုသွားတယ်တို့အသားတွေမဲသွားတယ်တို့ဒီလိုအမျိုးမျိုးပြောကြတာနော်အဲ့ဒါလို့ပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းရဲတွေကျင့်လိုက်တာအစွမ်းကုန်ကျင့်တော်လဲပဲသူလိုချင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရမလာပါဘူးတဲ့ရမလာတော့စဉ်းစားတယ်တိယအင်ညောမက်ခေါ်ဘောဓာယအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဒီလမ်းတော့မဟုတ်တော့ဘူး တခြားလမ်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာအတိဝင်လာတယ်အတိဝင်လာတဲ့အခါမှာဘာသွားတတိယလုံးလို့ဆိုတော့ငငယ်လေးတုန်းကထွက်လေဝင်လေလေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ပထမဆန်ရဘူးတဲ့တလောက်ငငယ်လေးကရနိုင်ပါမလားလို့မစင်စားနဲ့အလေးချင်းတန်လျာမှာအလေးချင်းရှိလာတဲ့ဟာတခုဟာအလွယ်တကူဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လေးချင်းမှုစွမ်းအားဟာအမှန်တမ်းကြီးမားခဲ့တယ် ခပီးတော်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးလေတော်မင်္ဂလာလုံးနေတဲ့အချိန်မှာတပြေးပင်အောက်ဖះလောင်လေးတူတဲ့တိတ်ထားတဲ့အချိန်အဆောင်တွေကလည်းလေတော်မင်္ဂလာပွဲကိုသွားငေးနေတဲ့အချိန်လေးမှာတယောက်တည်းထထိုင်ပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေမှတ်ရင်ကနေပထမဇန်ရလာခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့အမှတ်ရလိုက်တော့အဲ့ဒီဟာကမှလမ်းမှန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အခုငါကြင့်နေတာတွေဒီလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းကြင့်တာတောင်မရဘူးဆိုရင် ဒီလမ်းကြောင်းဟာမဟုတ်တော့ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ်လာခဲ့လို့တိယမေခောတိယအညောမေခောဘောရယဘောရယအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်အညောမေခောတခြားနီလန်းဟာတိယဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားလောင်းဟာအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့လမ်းကြောင်းပြမှုကြိုးစားလာဒီလိုပိန်ချုံပြီးတော့အသားရည် ညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့အင်အားမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကတော့အဲ့ဒါမျိုးရဖို့ခက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြန်ပြီးတော့ငါဟာအစာစားအောင်မှပဲအစာစားပြီးအားရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှတရားဆက်ပြီးတော့ကျင့်မယ်လို့သူစိတ်ကူးနဲ့အစာပြန်စားတဲ့အချိန်မှာအနန္ဒကစောင့်ကြည့်ပြုစုနေတဲ့ဘုရားလောင်းတောထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလိုက်လာကြတဲ့ပင်စဝက်ခီတွေကဘုရားအလောင်း ယဟန်ဂေါရမအစာလဲပြန်စားရောစိတ်ပြက်သွားကြတယ်သူတို့ကဒါလက်လျှော့သွားပြီဘာတရားတွေမှလည်းမရဘူးဒီလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းချစ်တာတော့မရဘူးအခုတော့အစာတွေပြန်စားနေပြီကမ္မထာလောက်ကလည်းထွက်သွားပြီငါတို့တော့မျောလင်းချက်တွေဝေးကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီမှာမနေကြတော့ဘူးတဲ့ဣတိပတနာတော်ဘက်ကိုပြောင်းသွားကြတယ် ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မင်းရှိတဲ့စကားတစ်ခုပဲအဲ့လိုသစ္စကသုတ်တံမှာအော်တိုဘိုင်ယိုဂရဖီအနေနဲ့တရားဘယ်လိုကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘုရားဟာပြန်ပြီးတော့မိတ်ရှိတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာအများကောင်းကျိုးအတွက်လောကသားတို့အတွက်ဘုရားဖြစ်သူမရောက်ခင်ကလည်းဘလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းကြိုးပမ်းအထုတ်ခဲ့တယ် ဘလောက်လှုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဟာဒီဇာလန်းနေဒီမှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် သိတာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေတွေ့လဲစိတ်မလျှော့ကြနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တောင်မှပဲပင်ပင်ပန်းပန်းဒီလောက်အထုတ်ရတယ်လို့ဆိုတာဒီကျိုးပန်းအထုတ်မှုလုံးလဝီရိယဆိုတာအင်တမအရေးကြီးတယ်အခုခေတ်တော့အတွေးလေးကချောလာတယ်အေးတက်တက်တာတာလို့အတ္တကိလမထာဖြစ်တယ် အတ္တကိလမထဖြစ်တယ်ပင်ပင်ပမမလုံနဲ့စိန်လေးနဲ့အာထုတ်ခိုင်းလို့မရဘူးနော်အေးအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအာထုတ်မှရနိုင်တယ်လုံလဝိရိယဆိုတာအယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းကြိုးပမ်းအာထုတ်ရမယ်လမ်းစဉ်မှန်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြပြီးလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်အတမခက်ခဲလာတယ်ဆိုတာသိရှိကြီးညိုကြပြီးဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုကာ မိမိတို့ရဲ့လုံလဝီရိယတွေတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာတတဝါများစွာဖေးရန်กว่าဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာတတဝါများစွာ ဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ သက်ရှိကြမ်းမာသက်ရှိကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒုယဆန္ဒပြေပါစေဒုယဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိကြမ်းမာသက်ရှိကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒုယဆန္ဒပြေပါစေဒုယဆန္ဒပြေပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနှိမ်တို့သင်္ကမာ မနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေသံကျွမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည် ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယလန်တို့သည်ဘဝရန်တုကောင်းစွာမဲ့တွေ့ကြိုင်လန်၍နေကြပါစေကုန်တည်း